Hace mucho que esos días, donde la luz del sol y la tranquilidad nos acompañaba, cuando las ciudades y la gente eran felices, esos días se han ido. La invasión había llegado, dirigido por un grupo que se llamaba Retriti. Todos tuvieron una historia que contar sobre ese trágico día. Aún así, un héroe misterioso se enfrentó a ellos. Retriti le decía, el asesino del arrecife. Debo encontrarlo, y cuando lo haga, juntos detendremos a Retriti. Solo él puede acabar esta batalla.